Здорово. Сергей. Гера. Очень приятно. Павел Валерьевич, ваше ощущение от полета? Ощущение очень. Природа замечательная. О, уже побрили. Ну, Размер мой. Э, показываем, как завязывать защелочку на таймине. Ну, мне для тоже... лохов, для лохов. Ребят, я не знаю, что... происходит. <laughs> Ребят, это что-то какая, что-то невероятное происходит. Да, ребята, лоханулись мы чутка. Загрузили эту лодку, а нам ехать вот в этой. Еще на буксире потащим водомет. Там на нем будем рыбачить еще. Нас там оставят с водометом. Заканчиваются наши сборы. Собрались мы на неделю-полторы забраться в какое-нибудь тайное рыбное место. Вот, сказали нам много с собой не брать, и вот мы с собой чуть-чуть взяли. Да-да-да, свободный, все нормально. Сейчас, сейчас, вытянется, подожди. Все, пошел. пусковые устройства «Револтер». Это надежный запуск в любой ситуации. Проверено нами. Это работает. Не забывайте, зима близко. Ссылка в описании. Скидка по промокоду Герасим Шерп. Нога в воде идет. Ногой он тормозит, мотор опущен. долбанем сейчас. Ну, что ж, ребят, вот мы и выбросились вот в такое место. У нас свой персональный есть фон звуковой. Так что мы медведя теперь точно не услышим. Уно шума водопадов. Об а ноги трутся. Мешки, мешки рыба, об ноги трутся, ребят. Сейчас мы здесь подрасчистим чуть-чуть камни, да? Вот, да, вот здесь вот отличный бешмак. Вол я бы сказал. Что-то плескануло там такое. А? Плескануло что-то хорошее. Ну, ну что, решили тогда, ставим сюда палатку, да? Здесь сделаем кухню. Мы сегодня тоже можем водометик завести, вот здесь покататься. Можем. Поискать что-нибудь. Так, ну что, ставим палатку, пусть она просыхает. Достаем. Достаем, да. Точно таймень, на, таймень нагадил воду. Чувствуется прям. Таймешина как кешел. Выход к деревням, э, к деревьям и минимальное сопротивление для вертушки, чтобы было окнами вот туда вот узким концом. Выход туда, да, а окнами туда. Так, ну что, ребята, ставим нашу палаточку Polar Bird 4S Long. Или просто, нет, 4S она. О, она у нас поплавала чуть-чуть. Сыренька такая. Свежа она у нас. Сейчас она у нас просохнет. У а, нас лодку чуть-чуть затопила, которую буксировали. Михаил Юрьевич, давай биржи, биржи. Опа, есть крыша, есть. Ну, боковинки давай. Есть. Жопницу. Вот вход, Миш. Давай, вытаскивай. Поднимаем. Идем, идем, идем, идем, идем. Ты-ри-ри-ри-ри-ри-ри. елки-палки, сколько вас здесь. Вот это, Миша, у нас наживки тут, а? Да тут вообще их капец, блин, просто. Ух, тварюги. Ой, тварюги. Ой, тварюги какие. Сейчас а. мы вам сделаем сипуку. С сикутанакой. Господи, откуда вас столько, а? Ну, а что, нас обязательно надо жрать? Пусть лося вон идут живут. И медведя. Медведя страшно жрать. Ну вот и повысохло все уже. Михаил Юрьевич, что ты делаешь, мой друг? Ты знаешь, где можно найти еду? И у меня хлебцы есть так-то. Надо рыбу поймать. Не, ну что не говори, место-то у нас козырное. Вот сейчас, сейчас обоснуемся то все, завтра пойдем на рыбалку. Ну и сегодня походим, половим, покидаем. Нам сегодня ужин надо поймать. Нам сегодня ужин надо поймать. У нас же это, что поймал, то и съел, блин. Или худей. Давайте, давайте, сюда. Надо эту электромухобойку. А, ну вот правильно. Polar Bird 4S Long. Long. К. Long Люди 2 грамма с куба берут, а ты решил <laughs> в ладонь сразу себе крестик золотой найти, да? а, ну просто вкалывать надо. Ты не вкалываешь, Миша, просто. Во, ребята, Мишка золото моет. Смотрите, золотодобытчик. Вон у него харюзай маленькие пришли, сейчас покусают тебя. Че ты ржешь? Вон, смотри, видишь, курпинка есть. Ага. Че ты? Не ну, смотри. Давай, показывай. Не, <laughs> сейчас я сапоги одену только и весла возьму и пригребу к тебе. Он туда кидаешь, ловишь тайменя. Смотри, я сейчас тебе покажу, как тайменя <laughs> ловят. Я старый стайменщик, да? На моем счету уже, блин, 72 хвоста. Опа, есть! Нет, блин! Есть! Есть, ребят. Не таймень, естественно, просто щука, видать, взяла. Ну или что-то такое взял. Хороший, слушай. Что-то хорошее. Ужин наш идет. Мишка, <laughs> ужин есть, <laughs> ребята. Вон, вон, вон, где-то тут. А, щука, скорее всего. О, хорошая. О, хорошая щучка. Хорош. Нам как раз на жарочку будет, да? <laughs> А, смотри, какая красивая, да? Ух ты. Ух ты, засранка. Не-не-не, наверх не надо. Не надо, свечку не делай. Ух ты! Не надо, а ужин. Ты чё? Ты же ужин у нас. Хоп. Хоп. Хоп-хоп-хоп. Аба! Ох, какая ты вредная, а! А, блин! Зараза, резанула, да? Не-не. Да вот я ее здесь сейчас вытащу. Зараза. Надо за поводок было, а я, вижу за эту взял. Красиво, красиво ты. А за поводок еще надо брать. Ну, вот и все. Опа! Ха-ха! Красотка! Как я, Миша? А? <laughs> Ужин нам какой поймал. <laughs> Да. Хороша щучка. Хороша щупака. Хороша щупака. Ужин есть, ребят. Сейчас только катушку поменяю, а то эта катушка глуповатая. Палка хорошая, катушка слабенькая. Кстати, видали у Мишки-то нож? Якутский, не тонущий. Смотрите хоп такой, уронил его, а он не тонет. Классно. Мне бы такой. Но только мишки выдали. Подарили ребята с остальных бивней только Мишане такой нож. Стальные бивни. Это ножи, которые проверило время, с которыми не хочется расставаться. Отличный инструмент, верный помощник и друг в ваших руках. Наш выбор – якутские ножи от стальных бивней. Пусть это станет и твоим выбором катушку на Харюза на оку не оставлю. эту слабенькая катушечка. Возьму четырехтысячную. Да его. Вот она добра здесь будет. На таком удилище. Ну, Че? Плеск? Там такая, такая, такая была. Всплеск был, что ли? Да, там прям, знаешь, такие свечки. Ну. А это таймень может, кстати, выпрыгивать. Места-то тайменевые. Это, ребятки, сто процентов. Слушай, ну какой у нас ужин красивый, а? Ребят, у нас диета рыбная с Мишкой теперь. Будем есть жареную щуку, жареную щуку и жареную щуку. Харюска, да, можно будет половить. Харюзок жареный-то очень хорош. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Куда ты? Ну, что ты, милая? Милая, все, уже допрыгалась ты. Уже ужином будешь. Надо куканчик сообразить бы какой-то. Да, веревку, палку, веревку через жабры и в воду. Она там сохраняться будет хоть. И это самое мокренькое будет. Через пасть ей просовываешь через жабры, и она потом буквой Т встает и не дает ей сойти. Ох, ребята, ставлю снасть вообще бомбическую. Все сейчас щуки мои будут. Попер можно покидать, попер они красиво бьют. Вот это у нас место, да, козырное, посмотрите какое. А рыбы тут какие. Хо-хо! Я валяюсь, плата путарана рулит. Миша, это кайфушки, да? А мы думали, что кушать будем. Хорошо соль взяли, все, больше ничего здесь не надо. Блин, ты смотри-ка. Забросы, рыбы нету. Мне так не нравится. Так, ребята, Мишка. Мишка поймал щупаря! Красавчик! На попер, да. Попер, Миша, щупарь. Ну-ка, где он? О, кто это? А, окунь взял, да? Ничего себе, окунь на попер берет, ребят. Хо -хо! Красавчик, Мишенька. Ну, а Можно на маленький этот попер пробовать. Хороший окунь. Да, да, смотри. Хорошенький. Он здесь, значит, на мелководье где-то да, вот ходит. Бьет. Трется. Красавица. Подводи, подводи. О, у нас теперь еще и окунь на ужин есть. Ну все, будет у нас грилю сегодня. Работа. Дело, работа, да. Щука там сидит. Давай, Миша, долби окуней. Будем жарить окуней. Хавать. Сейчас я тоже, ребят, сделаю окуневку с маленьким попером. У нас все есть. Вон, квартира на берегу реки есть, а в реке есть рыба. Есть у нас гриль, о гриль, на котором мы будем готовить себе еду. Что еще нужно-то? Есть водомет вон стоит. Нам вот надоест здесь ловить или не будет рыбы. Мы сплавимся, правильно, Миш? Прям по реке возьмем, да и сплавимся. 100 литров бензина. Не, мы просто сплавимся, потом обратно сюда поднимемся. Все, вот и рыбачь. Так, ну что, ребятки, смотрите, какой я поставил. Поппер. Сейчас поймаю окуня сразу на него. Смотрите. Хоп. Хопа. Да, летит он, конечно. Так себе. батарейка у меня есть. Иди сюда. Ребятки, все хорошо. Ну вот то вот малюха достает. Ой. Я понял. Я понял. В нашей палатке теперь вода живут. Говорят, идите на улицу. Боже, коровка прилетела. <laughs> Более живописного места трудно придумать. Посмотрите, какие у нас уточки летают. Мишка уничтожает щуку. Надо было поменьше ловить, да? Да. слишком здоровая какая-то. Это, ребят, волшебная доска. Правильно же говорят, Смотри, самая мелочь, лучшая... Мелочи режбанить начинает место. Да, смотреть. да. Это хрюски маленькие. Самая лучшая рыба Ой. это колбаса. Ой, вот. Проверь, у нас... Проверим действие. Да, у нас специальная волшебная колбасная доска есть. Ну, маленькие хорюзята кушают щуку. Не все и щуки кушать хорюзят. Хорюзята он тоже дают дрозда. Готовить будем. На такой штуке. Это у нас коврик для гриля. Гриль у нас 700 и уже здесь побольше. <clears throat> камни-то нагреваются сзади. Ой, ребят, надо было, блин, хоть железных тарелок каких-то взять. Ёлы-палы. Мишка старый папирист. Папирас, да. Ребятки, вот это да. Вот это делаем вещи. Вот это делаем вещи, а. Миша, ты видал, что у меня тут? Ха -ха. Так хвостиком виляла. Сразу же на гриль попала. Вот такая, ребята, красота! Эй, эй, эй! Покушаем. Возьмем водомет, пойдем на водомете походим. Интересно, что тут, как тут. И зачем, да, Мишень? Ну, мы как походим, мы вот сейчас по течению будем сплавляться, да и все, рыбачить, да? Сначала заведемся только. <laughs> А то мало ли. По берегу тут тяжело ходить, ребят. Такой <laughs> немножечко болотистый, разлитый. Вот там щуки стоят, Миш, везде, вот там под берегом. Знаешь, сколько будем ловить? Здесь под кустами везде будет. Потом на устье можем сходить хорюзов половить. М м-м, -м, какие запахи ты чуешь? Сейчас все медведи сбегутся. На эти волшебные запахи. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, какая красота. Не может того быть, Миша чтобы такая красота была у нас. Ну, а у кого же она еще может быть? Без масла, ребят. М м-м. -м -м. Здоровая пища. Видите, коврику ничего не пригорает. Мишин плавник готовлю вот. Михаил Юрьевич пожелал плавник скушать, отведать. Так, давай думать, как мы есть будем. Вкусно будем есть, да? Вроде мы даже соль брали. Кто там хотел, чтобы мы на экстремальную рыбалку пошли? Мы пошли, блин. Да, ни посуды не взяли, нифига. Стали на водопад. Стоим, балдим. Так, а куда же мы посуду-то сували? А, Миш, посуду не помнишь, куда одноразовую сували? Что-то же должны были забыть. Сейчас, может, еще в сумках. Так, ну что, у нас вроде как готово. Рыба-то наша. Иди хавать, Мишень. Соль я клал точно сюда. Ну, вот она соль подоспела. Нажремся мы, Мишка, с тобой. и какари. Даже без соли нормально, да? Бомба, ребят. Берешь так щуку кусок, не как яблоко его. Между нами говоря, щуку-то ругают зря. Да? Щука, ежели на гриле. Не хуже это и меня. Что хорошо, у большой щуки костей маленьких нету. Блин, я и без хлеба, без всего офигарю. Одну рыбу. <laughs> Все, ребят, у меня рыбная диета будет. Ну и нафиг. Это так вкусно. Скажи же, Мишка. Закладываем новую порцию. Главное, что этой еды здесь много. Прям не просто много, а очень много. Михаил Юрьевич, конечно, пофилонил немножко пленку, когда выдирал из щуки. Куски пооставлял. И кровь оставил, не промыл. Сабурятина. А? Так, у нас ценный очень пакет, Миша. Надо его помыть будет. Да. Не, у нас под мусор еще есть большой пакет. Угу. Вон тебе еще один плавник. Ну как плавник-то? Плавник, говорю, как? Офигенно. Да? Просто офигенно. Чего? О, ничего, ну Мишаня, как, съедобно? солью так вообще бомба. Будешь себя хорошо вести, дам соль. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как же это вкусно. Уже а с них филешки можно делать просто. У них кости огромные. Ну, я имею в виду, чтобы не шкурить, не, не мучиться. Да, две филюшки, все. Нифига у тебя тут аквариум <laughs> развел. Я с ним делюсь. <laughs> Или как Мишку Хариуса любят. Вырастут большие, тебе на сковородку попадут, да? Сейчас, может, наловим харюсков. На поздний ужин, да? Ну, ребят, порог какой. Сегодня подойдем к нему на водомете. Новая порция яблок ждет уже. Плоть и щучий готов вкусить, Миш. Хотите вкусно готовить на природе, дома, в городском парке? Вам нужен мобильный газовый гриль «Огрилл». С ним вы станете точкой притяжения в любом месте. Проверено нами и временем. Скидка для подписчиков по коду Герасим Шер. Ссылка в описании. Малыш, ты готов съесть щуку? Теперь следующую щуку будем есть только красивую, ладно? Не которая попадется, а красивую будем выбирать. Килограмма на три, Чтобы у нас лишнего не оставалось, правильно? Вот, и мы из нее филешечку раз. Микро-то мешки. Еще кусок миш тут. Точи. Также упорол столько хлеба. По северу ехал один эскимос. Везли его 20 собак и барбос. А сам эскимос, несмотря на мороз, Веселую песню на нартах привез. Эшка, мышка, кужим, кирка, дындарбай, а дындарбай. Простые человеческие радости. Пожрать от пуза, да, Миш? Здоровой, качественной еды. Без масла. Жарит гриль у нас бомбически просто. А делают же лабиринт из камней. Видел? Не видел? Где вот приливное, отливное? А, там можно, да. А Это самое. Делают лабиринты. Прям такие рули, э, эти, улитки, улитки с камней. Да. И все, и рыба туда заходит. Выйти не успевает. А выйти не, не успевает, да. Ну, это лопари ловили вот так вот, эти фины. Ну, Щуки, может быть, знаешь, нету почему еще? Таймень стоит. Он их прогоняет. Нет, просто он стоит здесь. Живет он тут. На этом месте. Все, выгоняет всех конкурентов. Кому ж понравится, если твоих хорюзов будет щука есть. Подтягивайся, давай заходи. Заходи, да пошли. Попросторнее, чем в нашей, да? Самую малость. На, плоскогубцы. слушай, он на холостом фыр-фыр-фыр делает. На холостом фыр-фыр-фыр делает, говорю. Я, можешь подальше, а поверх сиделку. Куда подальше? Сюда. Сюда ближе? Да. долбаем, говорю. Вот здесь-то, я думаю, что-то должно быть интересное под попер-то. А? Что ты кидать будешь? Я буду блеснуть рыбалку. Опа, есть! Блин, видел? Щупарик. Удар какой был. Щупарик. Щука, да. да. Сейчас еще раз может атакует. Нет, просто если один поймал, другой вытаскивает просто и все. Как ее глушить? Вдоль бережка. Опа, есть. <laughs> Опа. <laughs> Есть, Мишаня. Да, да. Вон она. О, хорошая, смотри как. Смотри. Вот. Не, пусть по полпает. Погоняем. Вот вкусненькая. Да, вкусненькая. Вкусненькая. Ладно, может убежит. Давай, покажи нам, что ты там умеешь. Давай свечку. Ну, давай, разгон, пошла. Ну что ты вялая это такая? О! Ну покажи. О, вот эта свечка была. вот, это опасно. Да, на лодку прыгнула. Ты что, нас потопить хотел? Друнда. Да, ну, видишь. Ну что, отцепим ее? Зачем? Ну, заберем. Ну, подышит сейчас. Останку я тоже фото. Да, за, за, за этот. <laughs> Никуда она уйдет. Вот она. Она еще поднаделась. Блин, ну на, возьми, Миш, ну что ты это самое корячишь же, блин, одной рукой. Что-то на десяточку стрельнуло. Ну, есть, Миша? Большая? Ну, что-то есть. Что-то хорошее. <laughs> Так, слабину не даем, не даем слабину. Что-то поленисто. Что-то такое поленисто идет. <laughs> -ху -ху -ху Там крокодил у них. Да, килограмм 5-6. То есть маловато, да? Считаешь? <laughs> Ты считаешь, что маловато, да? <laughs> Я сейчас на ней полчаса ездить буду. Пока она подустанет. тихо. Тихо, тихо, Миша, не надо, не надо, порвет. Ты что, порежет тебе эту руку? Она у нее в пасти крюк, нормально, все, катаемся. Не надо, не лезь руками. Вот дернется, она там под водой дернется, извернется, зубы тебе в, в, расхеракают всю руку. И что будешь делать потом? Ай, красавица. Ну, попробуй, только ты как ты ее шибанешь. Тихо, тихо, тихо, тихо. Опа, опа, чуть-чуть. Тихо, тихо, тихо под лодку заходит. Ух ты, зараза такой. Ух ты, зараза такая Пошли, пошли, пошли кататься. О, молодец, какая хорошая девочка. и мальчик. Ну, там еще. Да, он тебе. О, все, все, блин. Все, все, все, все, все. <laughs> Мишка, блин. <laughs> Дал по башке щуки. Да. По башке щуки дал. Сотрясение мозга. Тебе пациента, пациента глушит у нас. О! А, хорошо ушла-то как, а? Возвращайся, каштанка. Вездеходы-лесник серии «Лесник М. Экстримы профи» надежные, неприхотливые с оптимальной проходимостью и оптимальной ценой. То, что надо для тебя и для твоих увлечений. При покупке приятный бонус по коду Герасим Шерп. Подробный обзор вездеходов в описании. Я думаю, доставать надо уже. О, все, все, все, все, есть. Слушай, ну отработали мы схему. <laughs> Есть, да. Да ну, без подсавка, знаешь, как стрёмно. За поводок теперь бери. Там поводок толстый, Миш. Поводок там толстый. И стой, стой, стой, стой, стой, стой. Стой, сразу же плоскогубчики. Давай сразу, во что Давай, я сейчас сам. Ты доставай ее сюда. Давай. Аккуратненько. Не наматывай поводок только. Опс. Давай. давай сюда ее. Давай, давай, кидай, кидай в лодку ее. О, -хо -хо, нифига ты слышишь? Что-то это, Миша, что-то ты это самое поскромничал, когда сказал, что это пятерочка. Ну вот и все. Конечно, какая умница. Хорошая девочка. Хорошо взяла, блин. Крючок ну, подожди, у меня есть тихо, тихо, тихо, тихо. разжиматель. Не поможет тут разжиматель, Миш. Все, все, Миш. Достал? Тут зубы, посмотри, какие. Да капец, на разрыв надо. Вот. А. Блин. Как она хорошо зацепилась-то у меня. А? Гадистый, может так и попроще. Тихо, тихо, тихо. О. Мишань, ну вот ты не руки. Не надо, убери руки. Миш, все, дернется же, как засадит в, в руку. Фух, ну что, ребятки, поздравьте меня. У меня трофейка. Как ты думаешь, Мишка? Я думаю, это та самая, которая плюхнула вот здесь. Да, ну-ка. Блин, мордаста. Ну что, в районе метра. Ну как вам рыбалка-то? Вроде ничего, мы только вот чуть-чуть не подготовлены, у нас нету подсака. Ни багорика, ни подсака. Видите, мы какую технологию дубинатор придумали. Да, а попробуй, попробуй, да застань ее так. Да. Никак ты не достанешь ее. Ну что, я молодец. Очень хорошо, сейчас зайдем в заливчик в этот, он еще что-то плюхает. Третий день у Мишки был запор. Надо было что-то делать. <laughs> Он пил воду из речки. твоя щука тут? Нет, голяк тут. Переезжаем. Переезжаем. нас дубина? Давай. надо отойти от седа. Что? Да нормально все. Сильно не должны наткнуться. О. Да, отцепился. Как-то здесь щука на 8 килограмм обыденно воспринимается. Что-то не агара наша расшумелась. Что, пошли до переката сходим. Как я тебя привез, а? Драйвер надувных лодок. Ой, блин. <laughs> А? Ой, блин, блин, блин, блин. <laughs> Сейчас наш шпагат как чуть не сел, Миша. <laughs> Держись, я тебя вытащу сейчас. Миш, держись. Все. Да, можно выйти по бережку. Ну ладно, сейчас уже здесь погуляем, я в тапках просто. Сразу уже что сюда приехали, сейчас покидаем здесь. Видишь, здесь-то Тихариус может быть. Ух ты! Окунь, окунь, окунь. Окунь, Миш. Окунь за блесной гоняется. У тебя? Да. Хорошо. А что, ушла? А кто был-то? Что, домой? Домой? Домой пойдешь, говорю? Или пешком придешь? А? Сейчас, парни, мы этот порог возьмем. наша одинокая палатка стоит. Блин, ребят, зацеп. Любимые ложки. поймал? Сейчас приду к тебе. Чё-то, ребята, Мишка поймал хорошее. Говорит, что-то большое. Сейчас попробую к нему прийти. Не торопись! Ну, чё ж ты? Торопишься, слабину давать нельзя. Ложка отцепилась, ура! Уже хотел лодкой ее доставать. О, вон ты! Ах ты плут! Ах ты плут! Вы видели? Окунь меня долбанул по этой вот. Ну, сейчас я его поймаю. Это он зря. Такую диверсию мне тут устроил. Сейчас я возьму окуневку. И капец этому окуню будет. Ну, вот такой вот червяк джиговый у меня. Посмотрим, что что он сделает с этим окунем. О, блин! Вот это удар, ребята! Вот это удар был. А, так он и не закончился. Мы кого-то поймали. Хо -хо. Это кто что он был-то такой, а? О, братцы. Вот это да, вот это стрельнул так стрельнуло. ну что ж она... Щука, щука берет, ребят. Щука хватает. Здесь вот прям рядом она. Есть, есть, есть. Вот теперь точно есть. Блин, ушла. Что ж ты будешь делать-то? Ладно. А для щуки-то у нас есть другой. У нас для щуки-то есть другое там. Ой, другое у нас есть. Для такой хорошей щуки-то. Вот у нас что есть. Если и так нравится червячок-то красный. Мы ей сейчас дадим красного червячка. Мы не жадные. Вот. Ну-ка на, смотри, какой красивый. Ой, сам бы ел. Да все тебе, все тебе, засранки. Хм. Но этот не хочет. Неужели ей так этот нравится? Хм. И хватит меня жрать тоже. Газ ну, закончился. Ну что ж за нафиг это такое? Что ну, сволочуги такие, жрете, жрете. Комары. Что ты будешь делать? Щука! Иду, иду! Есть, ребята, есть! Посмотри! Миша! У меня бегемот! Фрикцион дымит, блин! Елки-палки, что? Что же это такое-то? Бегом, клади удочку, бери. Бери мой спиннинг. Там что-то бегемотистое, вот оттуда пытайся вывести. Она а за лодку заходит. Жуков гараж. Ведущий тюнинг-ателье по вездеходам Шерп и не только. Ждет вас и вашего любимца на глубокий тюнинг. Десятки собственных разработок и улучшений, оригинальные детали и качественное оборудование – мы первые, кто сделал шерп лучше. Подписчикам канала скидка. Слушай, это пипец. На, на, на, на, на, на. Аккуратненько отпускает, подматывайся. А, Поймал, говорю, там бревно сидит. Аккуратно, аккуратно, аккуратно, там дурная такая штука. Давай я палку приготовлю. Ну как? Ну вот у меня что-то типа того было. <laughs> Ну, я так и не увидел, Герчук. Я ее третий раз уже ловлю. Сейчас только взяла. На червяка красного. Блин, где щипцы-то? Ну да. Надо посмотреть вообще, кто это. Погоди, а может туда... Подожди, подожди, подожди, подожди. Ух! Щука, щука, да. Сюда вот может Может, да, где поположишь, сюда прям вытащишь его, и все. Только не поднимай удочку сильно вверх, чтобы она не переломилась. И все, леска вот такая вот длина должна быть. И потихоньку назад выходи, выходи, выходи. Выходи потихоньку назад. Слушай, хорошая, она сильная, блин. Нет, это не щука. А нет, щука, щука, щука, щука, Миша. Все, все, и подтягивай его. Все. Стой, стой, стой. Не-не-не, стой, стой, стой, стой, аккуратно. Аккуратно. Хорошая щупандра. Опа. <laughs> Не, у меня, походу, какая-то хитрая фигня была. Он зацепил, все, хорошо сидел. А камень ударил. Ну что, неплохо? Да. Михаил Юрьевич, ну, достали вы какого? Такого же. Крокозябра. Почти такой же, да? Такой же. Ну, надо его это самое, на кукан будет. жалко у нас. Представился. Ах, блин, тихо ты. Живая. Да, да, да. И вот, э, э, я думаю, вот тех тоже можно. <laughs> Давай сначала вот эту наденем. Главное, чтобы они не перегрызли ну, да. <laughs> веревку. Неплохо. Мишка ловит следующую шуку. Ну что, ребят, времени у нас пол первого. Хотим сфоткаться. Мишка поймал стюку на пятерку, на шестерку даже. Но я все равно чемпион. И по количеству, и по качеству. Самые жирные рыбы у меня. У меня сегодня три стюки, у Мишки одна. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. На этом, друзья, Если мы закончим трудно, ну наш поставь день. Палец ну, вверх. так был слишком Подпишись насыщен. на канал, Спасибо расскажи, что просмотр. ты думаешь об этой серии в комментариях. Эти несложные действия помогут нам стать еще лучше. Конечно же, оставайся с нами и смотри наши новые видео. Всего хорошего. Искренне ваш Герасим Шерп.